ජයවර්ධනපුර නිවසිට මේ හැම විශ්වවිද්‍යාලකම ලිංක එක මම ඩිස්ක්‍රපෂණ එක දාලා තියන්න මේ ඩිපර්ටමට එකට ගියොත් බයසිස්ටම් ටෙක්නෝජි කියන එකට material science and mechanical technology civil environmental technology කියන ඩිපර්ටමට එකට තින නිවසිට තම කැල් නිවසිට යාපන විශ්වවිද්‍යා ඉංජිනරි ටෙක්නෝජි ඩිපර්ටමට එක ඉට පස්සේ බයෝසිස්ටම් කරන දරුවෙක් නම් රුහුණ යුනිවර්සිටිය එක ඩිපර්ටමට ෆ ඉජිනන් ටෙක්නෝජි ටස්සේ අපි යමු රජරට යුනිවර්සිටියට ඊළඟට අපි යම් වයම්බ නිසිටකට වයම්බ අපි යමු පැකල්ට of ටෙක්නෝජිකල් ස්ටඩස් හුව වෙලස් නිසිට ඊළඟට අපි යමු කළම්බ නිසිටකට කළම්බ නිසිට ඊට පස්සේ මම යනව සබරගම නිසිටට ඊට පස් ස්ටන් නිසිටකට ගියත් ඔගොලන් මම යන සෞතිස්න අපි අග්නිදික විශ්විද්‍යාලය කියනවා අපේ නව එව YouTube චැනල එකත් එක සම්බන්ධල ඉන්න සහෘද ඔබ සැමට අද මම ගේන් ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් ගොඩක් මේ සමාජයේ ළමයි එක්ක ඉන්නකොට තේරෙන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් මේ අලුත් විෂය ධාරාව A level subjects වලට එකතු වුණ අලුත් විෂය ධාරාව ටෙක්නොලොජි ස්ට්‍රීම් එකේ බයෝ සිස්ටම් ටෙක්නොලොජි සහ ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නොලොජි කියන සබ්ජෙක්ට් සාධාරණ දරුවෝ දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න මොන වගේ අවස්ථාවන්ද ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඔවුන්ට යන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල මොනවද? ඒ වගේ ඔවුන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විෂය ධාරාවන් මොනවද? උපාධි පාඨමාලාවන් මොනවද කියන එක පිළිබඳව අද පොඩි විවරණයක් කරන්න තමයි මේ මගේ සූදානම. අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම අපේ කන්ටෙන්ට් එක මොකද්ද කියලා බලන්න යමු. මම ඔයගලට මුලින්ම පෙන්වන්නම් යුනිවර්සිටි හෑන්ඩ්බුක් එකේ ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරනකොට රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පරිච්ඡේදයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ විෂය හදාරන ශිෂ්‍යයන්ට මොන වගේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙන්නේ ඒ සඳහා මොන විෂයද ඔබ හැදෑරිය යුත්තේ ඒ ලෙවල් වලට. ඒතකොට විෂය තෝරා ගන්නත් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය කියන විෂය තෝරගන්න කෙනෙක් ඔහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය එහෙම නැත්නම් ET තෝරගන්න ඕනේ SFT තෝරගන්න ඕනේ ඒ හැර තවත් මේ පෙන්නලා තියෙන විෂයන්ගෙන් එක් විෂයක් තෝරාගත යුතුයි. ගොඩක් වෙලාට අපි දන්නවා දරුවෝ තෝරගන්නේ ICT තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය වගේ විෂයක්. ඉතින් මේ විෂයන් සම්පූර්ණ කරලා නිසි සට් ස්කෝ වගේක් ලබා ගත්තොත් ඉංජිනරු තාක්ෂණ වේදය ඔස්සේ ඔබට විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා උදාහරණයකදී යෝජිත ප්‍රවේශ සංඛ්‍යා මේ ගිය අවුරුද්දේ 1301ක් එතකොට බලන්න විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ඒ විෂය මාලාවන් හැදෑරුව මෙන්න මේ කියන විශ්වවිද්‍යාලවලට ජයවර්ධනපුර කැලණිය වගේ මේ පෙන්නලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල මේ තියෙන උපාධි පාඨමාලාවන් හදාරන්න පුළුවන්. අපි මේ ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරමු. ඊට අමතරව විවිධ විෂය මාලාවන් ඔස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන දරුවන්ට මෙන්න මේ තියෙන විෂය මාලාව උපාධි පාඨමාලාවන් පවා හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට 1221ක් ගිය අවුරුද්ද අරගෙන තියෙනවා BST යටතේ යුනිවර්සිටිස් වලට. එතකොට ඔවුන්ට ඒලෙවල් වලදි BST SFT ඇතුළුව මෙන්න මේ පෙන්වන විෂයන් වලින් එක් විෂයක් තෝරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා නිසෙස ස්කෝවාගේ ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට පුළුවන් BST ඔස්සේ මෙන්න මේ පෙන්වන විශ්වවිද්‍යාලයන් වලට ඇතුල් වෙලා මේ උපාධි පාඨමාලාවන් හදාරන්න. අපි බලමු මේවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ. ඒ හැර මෙන්න මේ පෙන්වන විවිධ විෂය මාලාවන් ඔස්සේ ඇතුළත් වේ හැකි පාඨමාලාවන්ද තියෙනවා. ඉතින් මේවටත් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු opportunities ගොඩක් තියෙනවා. මේ දරුවන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න. අපි දැන් ඒකින් එක පොඩක් බලමු. උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එක. මේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එක ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ. මේ බලන්න ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් පහක් යටතේ අධ්‍යයන කටයුතු කරනවා. අපි මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගියොත් බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි කියන එකට ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් BST කරලා මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා මේ බලන්න agriculture environmental technology food processing technology industrial biosystem technology මෙන්න මේ වගේ විෂයන් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ডিপার্টমেন্ট එකට ඇතුළු වුණා. ඊට පස්සේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් ටෙක්නොලොජි ළමයින්ට දීලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ වගේ විෂයන්. Multimedia technology, network technology, software technology වගේ විෂයන් මේවා හදාරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් සිවිල් ඇන් එන්වයරන්මන්ටල් ටෙක්නොලොජි කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඒකෙත් ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ පෙන්වන විෂය මාලාවන් හදාරන්න. ඊට පස්සේ material science and mechanical technology materials and mechanical technology ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් e-tech SFT ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට ඇතුල් වෙලා මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේවා මම ඔක්කොම විස්තර කරන්න බලන් මෙතන ශිෂයෙන් අසූ පහකට වගේ චාන්ස එකක් දීලත් තියෙනවා ඉතින් මෙවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අනාගතයේ හොඳ තැනකට එන්න පස සයින්ස් ෝ ටෙක්නෝජිකන් ඩිපර්ටමට එකට ඇතුල්ලුණු තෝගලන්ට ඉගෙනගන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳ විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා ඒකත් කියවල බලන්න මේ ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙන යුනිවර්සිටි තමයි කැලණි යුනිවර්සිටි එක කැලණි යුනිවර්සිටි එකෙත් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එක ඇතුලේ පෙන්වලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විෂය මාලාවන් මොනවද කියලා ඊට පස්සේ යාපන විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් එහෙම යාපන විශ්වවිද්‍යාලේ තියෙනවා ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකක් මෙතන ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එක. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් මෙන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ඇතුළේ ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනක් තියෙනවා. ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. ඒක ඇතුළට ගියොත් ඔටෝමොබයිල්, කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, ඉලෙක්ට්‍රෝ ටෙක්නොලොජි මෙන්න මේ වගේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ බයෝසිස්ටම් කරන දරුවෙක් නම් ඔවුන්ට මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆැසිලිටස් තියෙන ගොඩක් තොට ෆුඩ් කෙමස්ට්‍රී සෙන්සරි සයින්ස් මෙන්න මේ ෆුඩ් ප්‍රසෙසිං ඕගනික් ෆාමිං පස්සේ ඇග්‍රොනොමී මේ වගේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ බලමු multi discipline interdisciplinary subjects එතකොට විවිධ විෂයන් එතකොට කම්පියුටර් ඇග්‍රිකල්චර් මැත්ස් මේ වගේ කම්බයින් කරපු සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා ඒවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකට ඇතුළු වුණොත් ඊළඟ අවස්ථාව රුහුණ යුනිවර්සිටි එක රුහුණ යුනිවර්සිටි එකෙත් ෆැකල්ටිස් වලට ගිහම ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එක ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකේ තියෙනවා විවිධ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් මෙතෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් හතරට ගිහිල්ලා බලපුවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ පළවෙනි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නොලොජි ඉතින් ඊටෙක් කරන දරුවෝ තමයි මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික මෙතන තියෙනවා කෝස් එක මොකද්ද කෝස් ස්ට්‍රක්චර් එක මොකද්ද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ICT කරන දරුවෙක්ටත් ඒ වගේමයි BST කරන දරුවන්ටත් වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඔවුන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ කම්බයින් කරලා යන සබ්ජෙක්ට්ස් යන්නේ ඒ වගේ එකට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒවටත් උපාධි පාඨමාලාවන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම කෝස් ස්ට්‍රක්චර් එක බලන්න ගිහිල්ලා බලන්න තමන් කැමති දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න කියලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල තෝරගන්න ඔබේ අනාගතය සඳහා. ඊට පස්සේ අපි යමු රජරට යුනිවර්සිටි එකට. රජරට යුනිවර්සිටි එකට ගියොත් එහෙනම් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Faculty of Technology මේවා ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් පහක් යටතේ මේ අධ්‍යයන කටයුතු කරනවා. අපි එකින් එකට ගියොත් Department of Bioprocess Technology එතකොට ඊට පස්සේ Department of uh, Electrical and uh, Electronic Technology බලන්න මේ තියෙන facilities ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න. ඊට පස්සේ Department of Food Technology ආහාර පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Department of uh, ICT Information and Communication Technology බලන්න මේ අලුත් විෂය ධාරාවකට ඔයගොල්ලෝ ඇතුළු වුණාට 2015 න් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටිස් වල ලොකු එක්ස්පැන්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් අලුත් විෂයන් ගොඩක් එක්ක. එතකොට මේ metallurgy, ceramics, polymers මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් රජරට යුනිවර්සිටි එකේ tech faculty එකට ඇතුළු වුණා. ඊළඟට අපි යමු වයඹ යුනිවර්සිටි එකට වයඹ යුනිවර්සිටි එකේ faculty of technology වලට ගියපම ඔයගලන් departments හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන construction technology electro technology mechanical and manufacturing technology and nano science මේකින් එකට ගියොත් මෙතන බලන්න පුළුවන් department of construction technology ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන විෂය මාලාවන් ඔයගලන් මෙතනින් කියවලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටෙක් එක 40ක් වගේ ගන්නවා අවුරුද්දට ඊට පස්සේ මෙතන කියපම ඉලෙක්ට්‍රෝ ටෙක්නොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ විස්තර තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද උගන්වන විෂය මාලාවන් ඒ වගේ විස්තර මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි mechanical and manufacturing technology කියන එක මේ බලන්න facilities full fledged universities මේවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ nano technology කියන එක අලුත්ම අලුත් විෂයක් ලෝකෙට. ඉතින් ඒවා පවා ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊටෙක් කරාද සයින්ස් කරාද මැස් කරාද කියන කදාලනය ඕගොලන් ගිහිල්ල මෙවයි ගෙන ගැනීම හැකියාව ලබාදීලා තියෙන ඊළඟට අපි යමු පැකල්ට of ටෙක්නෝජිකල් ස්ටඩිස් හුවවෙල්ලස් නිවර්සිටි මෙතැන්ට ගයට පස්සේ තෝගොලන් ඩිපර්ට්මන්ට් තුනක් යටතේ අධ්‍යන කටයුතු කරන බ බලාගන්න පුළන් මෙතන එතකොට මේ ෆැකල්ට එකේ පලවෙන් ඩිපර්ටමට එකෙද බයිසිස්ටම් ටෙක්නෝජි බලාගන්න පුළුව මෙතන තියෙන මේ ලිින්ක් සලින්ගේ පමුගලන් බලාගන්න පුළ මොනවාද ගන්නන විෂයන් මොනවාද ස්පේශලයිසේෂන් ඒරියස් එතවට ඒවා කොහොම තියෙන කියලා ඔගොලන් මෙතනින් බලාගන්න ඉට පස්සේ ඩිපර්ටමට of ඉන්ජිනන් ටෙක්නෝලජි ඊටෙක් කරන දරුවන්ට මේ බලන්න කෝස් ස්ට්‍රක්චර එක එතකොට ඔගොල්ලන්ට ඉගෙනගන්න තියෙන කෝස් කන්ටෙන්ස් මෙන්න මෙතන ලිංකයෙන් ගිල්ල බලන්න පුළුවන් කැමතිනම් ඒ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක 4 year special degrees මේ universities වලින් offer කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පිට රටක උනත් ගිහිල්ලා හොඳ රැකියාවක් හොයාගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවෙත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් qualification එකක් මේ universities වලට ඇතුළු වුණොත් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු කොළඹ යුනිවර්සිටි එකට. කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ෆැකල්ටිස් වලින් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඇතුළට ගියපුවාම ඩිපාර්ට්මන්ට් of agriculture technology ඇස්තේ ඕගොල්ලන්ට agriculture ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. environmental technology වල පරිසරයට අදාළ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන අධ්‍යයන ක්‍රම අලුත් දේවල්. ඊට පස්සේ automation technology instrumentation ඊට පස්සේ ICT වගේ subjects මේ universities වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට BT, BET or uh, ETEC හරි uh, BST හරි සබ්ජෙක්ස් කරලා තිබ්බොත් with ICT ඊට පස්සේ uh, මම යනවා සබරගම යුනිවර්සිටි එකට සබරගම යුනිවර්සිටි එකෙත් ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා ET සහ BET එතකොට BST කරන දරුවන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යවලම් එක මොකද්ද මොනවද උගන්වන්නේ මොනවද විෂය මාලාවේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් ඊටෙක් කරන දරුවන්ටත් ඒ කතාව ඒ විදිහමයි. ඊට පස්සේ ඊස්ටර්න් යුනිවර්සිටි එකට ගියත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තර බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ බයෝ සිස්ටම් ටෙක්නොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඊස්ටර්න් යුනිවර්සිටි එකේ ඊට පස්සේ මම යනවා සවුත් ඊස්ටර්න් අපි අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය කියනවා. ඒකේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකෙත් BST ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඒ අදාළ විෂයන් උගන්වන මෙතන මේ ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා කවුද උගන්වන්නේ මොනවද උගන්වන්නේ වගේ විෂයන් මේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ICT සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේ ඉතින් මේවා තමයි ඔගොල්ලන්ට යන්න තියෙන යුනිවර්සිටිස් දැනට ලංකාවේ තව ඉස්සරහට මේවා එක්ස්පෑන්ඩ් වෙයි. ඒතොර මේ වගේ ෆැසිලිටිස් අලුත් මලුත් දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ අලුත් ටෙක්නොලොජි ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා අනාගතේ හොඳ උපාධියක් ලබාගෙන ලංකාවේ හරි වෙනත් රටක හරි හොඳ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඉතාම පහසුයි. මොකද ගොඩක් ෆැසිලිටිස් දීලා තියෙනවා. හොඳ ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ලැබ්ස් හොඳට තියෙනවා. ට්‍රේනින්గ్ දෙනවා, ෆීල්ඩ් ට්‍රේනින්గ్ කරනවා, රිසර්ච් කරනවා, ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ට්‍රේන් ට්‍රේන් කරනවා දාලා. එතකොට මේ වගේ දේවල් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මේ ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා තවදුරටත් කියවලා බලන්න. ඒකල බලන්න ඕගොල්ලො කොහොමද මේවට ඇතුල් වෙලා අනාගතයේදී ඕගොල්ලන්ගේ පාත් එක හදාගන්න කියලා